Šest metara palete. Još sigurni više, gledaj sad. Najjači vozač traktora na Kamenicu! Ode jedna, upa. Jedna. Paz mora prst u. Druga. Nek malo ga trehne. Tô! três três Tô! Tô!